Hoi en leuk dat jullie weer kijken. Welkom bij onze allereerste weekvlog. Een paar weken geleden heb ik jullie op Instagram gevraagd waar ik mijn eerste weekvlog over zou doen. En heel veel mensen wilden een recap video. Dus vandaag is het tijd voor de recap video waarin ik jullie ga vertellen over mijn paardenavontuur. Dus kom, we gaan naar stal. Zo nou, daar zijn we dan bij de paddocks. En Aska staat hier achter me. Die begint net een beetje rond te lopen. Want dit is denk ik de tiende take dat ik dit, eh, dat ik dit probeer. Maar Aska bleef maar voor en achter me langslopen en een kratje omver duwen en in mijn gezicht likken. Dus eh, dat was niet zo'n enorm succes. <laughs> ik wilde jullie in deze video gaan vertellen wat er is gebeurd in de afgelopen anderhalf jaar. Er is natuurlijk een hoop gebeurd. Voor de mensen die mij volgen op Instagram heb je een aantal paarden voorbij zien komen. Maar ik ben dus anderhalf jaar geleden begonnen met paardrijden. Dus deze video is een beetje als onderbouwing voor mijn pagina. Nou, er zijn twee belangrijke redenen waarom ik ben begonnen met paardrijden. En de eerste is al mijn familie. mijn zusje, mijn oom en mijn tante rijden allemaal paard. En die doen dat al, al eh, jaren. En ik ben altijd heel erg gek geweest op dieren. Dus ik ben ook altijd mee geweest naar de paden en bezig geweest met andere dieren, met de honden en naar het bos. En Priscilla heeft vroeger heel erg veel paard gereden. En die is anderhalf jaar begonnen op Tinker Rosa, die jullie vast wel eens op mijn Instagram voorbij hebben zien komen. Dus toen Priscilla was begonnen met paardrijden, was het natuurlijk het eerste wat ze deed mij ook op het paard zetten. Om te kijken of het lukte. Maar Rosa was niet echt een heel erg goed beginpaard. Ze hebben er een paar keer proberen af te gooien, gebokt, gestijgerd. Dus dat was geen, eh, geen groot succes. Dus het eerste wat ik toen had gedaan was naar een manege gegaan. Dat was springmanege Heiligers. En daar heb ik leren rijden. Dus dat is echt mijn allereerste keer eh, een van mijn allereerste keren op een paard was daar, uh, eh, was daar gebeurd. Ik heb er wel het een en ander geleerd, maar het was een springmanege. Dus was misschien niet perfect om mee te beginnen. Maar ze hadden me daar aangenomen, dus eh, ik mocht toch gaan rijden. Toen ben ik daar begonnen met rijden op Coco volgens mij. Een van de paden die daar te eh, lease was voor bij de lessen. En toen mocht ik gewoon meedoen in de springlessen. Dus iedereen sprong 1 meter of meer zelfs. En ik mocht eh, over de hoefslag rondjes draven. Het was misschien niet het allermakkelijkste om te beginnen met rijden, maar het was in ieder geval beter voor mij dan, eh, dan Rosa. Ik heb daar een aantal weken rond, eh, rond mogen hobbelen. Totdat Priscilla had geregeld dat ik een paard kon lezen. En de paard stond echt vlak bij Rosa. Ik denk 100 meter afstand stond ze dit dus was super makkelijk. Als Priscilla ging rijden kon ik mee en dan kon ik eh, op het andere paard gaan. En nou, het andere paard was Rosa met een Z. En dat was een Fries waar ik ehm, in principe zoveel op mocht rijden als ik wil. We stonden allebei in het centrum van Eindhoven, dus dat was vlakbij waar wij woonden. En daar heb ik heel erg veel op geoefend. Ze stond vlak langs de weg, dus het was meteen een eh, goede oefening voor mij. Ik ben toen een paar keer met Rosa naar de bossen geweest en Priscilla naar de bossen geweest. Ik heb daar eigenlijk bijna elke dag van de week gereden en geoefend. En ik heb eigenlijk alles geoefend van de YouTube video's. Dus ik had een heleboel YouTubers en video's van mensen die uh, eh, hielpen met rijden. Die heb ik allemaal elke avond super erg bestudeerd. En ben ik dan elke keer de volgende dag gaan, eh, gaan oefenen. En zo heb ik op Rosa dus eh, echt super veel geleerd. Nou, een van de leukste momenten was toen ik dus met Rosa eindelijk kon galopperen. galopperen op haar was voor mij niet zo makkelijk. En het leuke was, Rosa was een Fries. En ik ben altijd al gek geweest op Friesen. Dat vind ik super mooie paden. Misschien komt het gewoon omdat ik zwarte paarden erg mooi vind. Maar het was in ieder geval super leuk voor mij om dan ook op een mooie Fries te mogen rijden. En naast heel veel oefenen, oefenen, oefenen heb ik dus ook van alles met haar gedaan. En ik heb daar van alles gedaan. Ik heb daar Rosa leren longeren en leren springen. En na een aantal weken daar heel intensief bezig te zijn, lukt het me eindelijk kleine stapjes om op eh, Tinker Rosa te kunnen rijden. Dus dat was wel een super goed gevoel om heen en weer gebokt te worden tot goed op haar te kunnen rijden. Nou, na een aantal weken daar hebben te gereden is Utopia dus op ons pad gekomen. Toen ben ik naar een heel moeilijk besluit weggegaan bij Rosa en dus ook bij Tinker Rosa en bij Priscilla om bij Utopia te gaan rijden. Maar Utopia was voor mij echt het perfecte leerpaard. Utopia was toen volgens mij 17 jaar. Er heeft heel lang in mijn Instagram beschrijving gestaan dat ze 14 was. Maar ze was dus 17 heb ik eh, echt pas ontdekt. Ik heb een paar weken geleden. En daar heb ik mega veel opgeleerd. En toen ben ik dus gaan trainen met Utopia. Ik heb nog meer YouTube video's gekeken van draven, galopperen. Mooi proberen aan de teugel te krijgen. Maar Utopia was extra moeilijk voor mij, zoals een tuiger. Uh, en ondanks Rosa een Fries was, gooide Utopia echt enorm hoog op. Het was voor mij heel erg moeilijk om te leren galopperen, te leren door te zitten. Dus een van de allermooiste momenten met Utopia was ook toen ik eindelijk met haar kon galopperen. Dat heeft echt zo lang geduurd. Ik denk al een paar maanden nadat ik begon met rijden kon ik echt pas galopperen op Utopia. Dus dat eerste moment heb ik ook op video. Toen was ik helemaal alleen. Toen heb ik echt geoefend, geoefend, geoefend en ineens lukte het. Toen was ik echt super blij. Maar één ding wat ik altijd moeilijk heb gevonden op Utopia is door blijven zitten in draf. Dus dat heb ik ook heel erg veel geoefend. Dus ik had aan een hoop mensen gevraagd hoe kan ik nou beter leren doorzitten in draf. En toen kwamen heel veel mensen met of zonder beugels rijden of helemaal zonder zadel. Ik was dus al heel veel aan het kijken naar verschillende soorten dressuur en soorten rijden. En toen zag ik heel erg veel mensen rijden zonder zadel. Dat vond ik zo cool eruit zien. Dat ik dacht, nou dit is de perfecte manier om mij te leren doorzitten en te kunnen rijden zonder zadel. En toen heb ik echt super veel zonder gereden. Ook wel met een backpackpad ertussen. Daar raakte ik een beetje verslaafd aan het, eh, aan het zonder rijden. Maar ik moet zeggen dat ik echt heel erg veel van geleerd heb. En daardoor kon ik ook eigenlijk meteen eh, op Aska zonder zadel rijden. die nog steeds op zoek is naar snacks. <laughs> dus daar heb ik heel erg veel aan gehad. En ik denk dat ik ook heel erg veel heb gedaan met Utopia, is buitenrijden. Ze stond denk ik een uur stappen van Priscilla af en een uur stappen van het de bos vanaf. Dus elke keer als we buiten gingen rijden moesten we vroeg vertrekken om samen buiten te kunnen rijden. Maar ook dat was heel erg leerzaam. Moesten we langs de weg en door drukke straten en door de stad, omdat ze toch midden in Eindhoven zaten. Maar ik had nooit zo ver kunnen komen zonder Utopia. Dus Utopia was een heel erg groot deel van mijn paardrijavontuur. Maar Utopia was wel geleased. En met alle dingen die daarbij kwamen kijken begon het toch steeds interessanter te worden om een eigen paard te nemen. Priscilla wilde al heel erg lang een eigen paard en had eh, ook veel staan kijken naar Rosa. Maar we wilden eerst samen één paard nemen, dus we moesten wel een beetje een compromis sluiten. Tussen onze twee favoriete paarden. Nou, ik wilde natuurlijk super graag een Fries hebben. Priscilla had weer haar voorkeuren. Dus daar is Aska uitgekomen. En ondanks Priscilla het niet wil toegeven, als je Aska in de wintervacht ziet, is ze net een Fries, vind ik. Ze heeft zelfs een klein beetje flossen aan haar benen, dus voor mij is het echt helemaal perfect. In de zomer ziet ze er weer compleet anders uit. Maar in de laatste paar maanden met Utopia heeft Priscilla mij heel erg veel getagd op van allerlei paarden die te koop waren op Facebook. Eigenlijk meer een beetje voor de grap, totdat één verkoper ons overspoelde met privéberichten en met filmpjes en foto's. En toen zijn we eigenlijk helemaal verliefd geworden en dat was dus Aska. Dus dit zijn de foto's die we kregen en de filmpjes die we kregen van Aska maar het was nog steeds heel erg spannend, want Aska stond meer dan 800 kilometer weg. We kunnen haar dus niet in het echt gaan bekijken of moesten er echt een vakantie voor uitplannen. Met ook maar de vraag of ze het dan zou worden. Dus we hadden er erg veel werk van gemaakt. Priscilla had meerdere dierenartsen laten controleren bij Aska vanuit, eh, vanuit Nederland via Google Translate. Nou, door al die filmpjes en foto's word je langzaam toch wel heel erg verliefd en ga je er een beetje aan hechten. En alle onderzoeken van de dierenarts zagen er erg goed uit. Alle papieren waren in orde. Priscilla had een hoop gevraagd op fora. Ja, en toen kwam het moment daar dat ze toch moesten gaan kiezen of we Aska wilden. Er waren erg veel positieve reacties op haar verkoopberichten, dus we moesten er snel bij zijn. Dan hadden we dus toch besloten om het te doen. klinkt natuurlijk allemaal heel erg vlug, maar we hebben er echt super goed over nagedacht. Toen hebben we betaald vervoer geregeld en bijvoorbeeld tenminste was ze hier. Ze heeft twee dagen lang gereisd. Ze heeft eigenlijk een tussenstop gemaakt in Duitsland. Ze is met een enorme vrachtwagen hier eh, naartoe gebracht. Nou, en toen ze hier aankwam, was ze zo relaxed. Ze wilde eerst de vrachtwagen niet uit, maar ze hadden haar eruit gehaald en ze kwam uit de vrachtwagen en het was meteen goed. Ze dachten, oh oké, okay, hier ben ik. Dat hebben we er in de buitenbak gezet, losgegooid. En ze was eigenlijk meteen helemaal happy. Ze heeft zichzelf volgens mij wel 10 minuten lang gelongeerd en liep meteen achter ons aan. Ze was heel respectvol, hield mooi afstand. We voelden echt meteen dat we de juiste keuze hadden gemaakt. Volgens mij gaat het heel erg hard regenen. En nu het toch donder sluit dat wel heel erg perfect aan. Want de naam voor Aska was best moeilijk. We hebben heel erg lang na moeten denken over hoe we haar zouden noemen. En eigenlijk een van de allereerste namen die in ons opkwam was Aska. Die in het begin heel erg leuk vonden, maar toen begonnen we toch weer te twijfelen. Nou, en de nacht dat ze in de vrachtauto zat, hadden we nog steeds geen naam. Maar toen begon het ook plots enorm te donderen. Nou, toen dachten we, dit moet iets betekenen. Dus hadden we opgezocht wat donder eh, in verschillende talen was. En bleek Aska dus donder te betekenen. Nou, dus die naam die is meteen blijven hangen. Het hebben we haar op stal gezet, even rust gegeven. En de allereerste nacht had ze al gelegen in de stal. Dus ze voelden zich meteen helemaal thuis. Aska is altijd een fokmerrie geweest, dus ze is niet doorgereden. Maar ze is gelukkig wel ingereden. het is voor mij een enorme verandering om van Utopia naar Aska te gaan. Utopia die al zoveel komt. En Aska waar we nog zoveel mee moeten leren. Maar ik denk dat dit juist een goede stap is om weer verder te leren. In tegenstelling tot Utopia stal, waar we nu staan, zijn enorm veel bos om ons heen. We hebben hier de Strabrechtse heide met enorme vlaktes, zand, gras, bossen Super mooi. En hier hebben we dus ook eigenlijk de eerste week al meteen mee naar de bossen genomen, mee naar de heide genomen, om kennis te maken met de omgeving. We moesten een klein stukje weg afleggen naar de bossen, maar daar kwamen auto's, tractoren, vrachtwagens en ze gaf helemaal nergens iets om. Wat best apart is, omdat waar ze eerst stond helemaal niet zoveel verkeer kwam. Nou, ondanks we in de eerste week nog geen zadel, hoofdstel of wat dan ook hadden, zijn we er toch meteen opgesprongen. Ik kreeg de eer om de allereerste keer op te gaan. Met belofte te tracteren als ik zou vallen. Priscilla had nog een showhoofdstel wat we om hadden kunnen doen. En toen hebben we een paar rondjes rondgegalopeerd. Dat is niet mijn keus. <laughs> dat was Aska's keus. En toen na een paar rondjes deed ze het eigenlijk supergoed. Ze was meteen rustig. Ze liet alles toe. Nou en toen in diezelfde week zijn we nog naar de bossen gegaan. En hebben we daar ook voor de allereerste keer op haar gereden. En ook dat deed ze supergoed. Het was heel erg rustig. En op de dag van vandaag hebben we nog steeds geen zadel of hoofdstel een hoofdstel hebben we al heel erg snel besloten dat het ook een bitloos wordt, zodat we eigenlijk altijd bitloos eh, gaan rijden. Want dat doet ze ook heel erg goed, ondanks ze nog een hoop moet leren. Nou, nu is ze denk ik vier weken hier en we crossen al met haar over de heide. Ze vindt alles helemaal geweldig en leuk. Dus er komen nog super veel leuke avonturen aan. Ik heb in ieder geval alles geblogd op mijn Instagram. Dus ik eh, plaats een link naar mijn Instagram in de beschrijving. Dan kunnen jullie ons daar in ieder geval verder volgen. En jullie kunnen ook abonneren op ons kanaal. Hier gaan we proberen zoveel mogelijk video's te plaatsen over Aska, over ons, over paardrijden, over alles wat we met onze dieren doen. Dus dan zie ik jullie de volgende keer. Doei! ze gaat liggen. Oh, daar staat hem net niet op. Oh nee. Oh, ik hoop echt dat jullie dit zien. Oh. Je ziet in ieder geval een hoop stof voorbij komen. <laughs> Oh, wat jammer. Aan het stof kun je misschien zien dat Aska ze juist gerold heeft.